can go wrong 借口让我内疚，自己还爱得不够。预谋了很久，不过是想分手，何不直截了当的说出口？既然你非要你的自由，挽留也会让我。